Hello, my name is Ksyusha. I came from Russia. Hi, äh, mein Name ist Ira. Ich komme auch aus Russland. I'm Daniela. I'm from Switzerland and I'm a student in Human Geography. Mein Name ist Sheriff. Ich bin seit 1980 hier in Berlin. Beruf Betriebsschlosser. Mein name ist Behailo Shala. Um, ähm, I come from Ethiopia. So my name is Umi, I'm 27 and um, yeah, I'm from Berlin. Originally, <laughs> I'm from uh, Senegal. My name is Tomoka uh, from Japan. I live in Berlin since six years. Dieser Platz ist Paradies. Also wir können unsere Zeit hier verbringen. Wir fühlen uns wohl, weil die Stress, die hektisch, alt, alltägliche von der Stadt, hier vergessen wir. Hier werden wir wir selbst. Weißt du, in der Stadt sind wir anonym, nichts, aber hier als Mensch, hier können wir mit vielen Leuten begegnen und Nachbarschaft hier erleben weißt du? Andere Kulturen, auch natürlich da spielt große Rolle diese Natur. Die grüne Teppich und die blaue Himmel und horizontal weit weg blicken können, das macht irgendwie wohl, frei. Und hier ist ja kein kommerzial, hier keine Bürokratie. I came to Berlin um, because I wanted to learn German and I came here in 2009 with Ira. Ira wanted to do the same and we um, take part on uh, Deutsch courses. I stayed in Berlin because it was a love on the first sight. It's uh, your home here, so that's why I would like to stay here. Ja. Äh, ich hatte seit meiner Kindheit die Idee, nach Berlin zu kommen. Äh, bin ich hierher gekommen und wollte hier bleiben. Also, ich fühle mich hier frei. Es gibt äh, ganz viele Sachen und passiert ganz viel. Und ja, es ist ganz grün und äh, frisch. Ja. I feel like I have the, the right to be here and uh, like nobody's gonna judge me as I come from another country. And uh, for me, it's very important that Berlin is so cosmopolitan and there's uh, people from everywhere. So you just you can be here, and it's you have the right to be here and to live here and to do whatever you want here. Freedom, actually, that I feel here, and it's what I lack from Berlin. It's like can be <laughs> everything. I studied in Japan at the university was uh, intercultural communication and I always had uh, big dreams come to uh, Europe, Europe, Europe to see the different culture I come here. What was really important for me about the city is that everyone can be who like who you are and um, yeah, you can just be yourself and nobody cares. Ich finde es eigentlich eine offene Stadt, sehr grün und viel Freizeit. Man kann eigentlich sehr multikulturell alles genießen. Ist eigentlich eine schöne Stadt für mich. Yeah, so the only connection with Berlin is because I grew up here, so I can't really specifically say. It's just, it's just normal for me to be here. So. But yeah, like I said, I really like the city. I have a huge connection to it because I grew up here and I have my friends here and the skater community is uh, huge here. So I'm really happy that I'm in the city. The city is colorful.